er den her pige. Jeg er helt forvirret indeni. Det aller første gang Jeg ikke ser fejl, når Jeg ser i spejlet På grund af dig Er verden nu i farver Mit hjerte splittes Til at atomer, da du stod der Før jeg dig, der var min verden kold og grå Så kold og grå, ja yeah. Svært at forstå, at ægte hjerte, der banker musse stille Kan overdøve alt, når det er forelsket Du farver hele min verden, du er min lykkepille Ja, ja Før jeg mødte dig, der var min verden kold og grå Så kold og grå, ja Svært at forstå, at du tager Jeg kan nå himlen, når jeg er sammen med dig. Når jeg er sammen med dig.